Hello and welcome welcome friends यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर एक एआई के लिए वेकअप फंक्शन हम बनाना चाहते हैं तो ये कैसे बना सकते हैं आइए समझते हैं इससे पहले मैंने आपको कई एआई के छोटे छोटे वीडियो भी दिए हैं जिसमें आपको ये बताया है कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम इम्पोर्ट करवाएंगे ये लिखा इम्पोर्ट और यहाँ पर चूंकि हम बोलेंगे तो स्पीच ठीक है और रिकॉग्निशन यहाँ पे दे देते हैं यहाँ पे आ जाएगा नीचे भी आपको शो ही हो रहा होगा तो स्पीच रिकॉग्निशन दे करके और फिर यहाँ पर आगे बढ़ना है और इसको एज जो भी आप एस आर आर कुछ भी दे सकते हैं ठीक है एंटर करेंगे नीचे आएंगे जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है सिंपली ओ एस को इम्पोर्ट करना है तो यहाँ पे इम्पोर्ट ओ एस लिखिएगा ध्यान रहे कि ये मॉड्यूल्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होने चाहिए तभी ये काम करेंगे ठीक है अब यहाँ पे वापस से फिर देते हैं इम्पोर्ट फिर यहां पे दे देंगे पाई और क्या दे देंगे T T S X three तो इसको भी आप कर लीजिएगा यहाँ पे इंपोर्ट और इंपोर्ट करने के बाद अब आपको देखिए यहाँ पर मैंने ये बना रखा है तो यहाँ से आपको ये उठाना पड़ेगा ये देखिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ आपको ये लिखना पड़ेगा पूरा यहाँ से देख लीजिए आप इसको और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से जाकर के और ये यहाँ तक लोअर तक आपको कॉपी करना है आ, ये जो कोड है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आप वहां से भी कॉपी इसको कर सकते हैं चला सकते हैं ठीक है लेकिन ये ध्यान रहे कि मॉड्यूल आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ से इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और कॉपी करने के बाद वापस आ जाता हूँ अपने फाइल पर जिसका नाम है माई बकलोल तो चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है यहाँ से एंटर करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया है हमने और यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी हमें करनी होंगी उसके बाद ये वेकअप एआई uh, वाला काम हमारा हो जाएगा और uh, यहाँ पे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ देखिए यहाँ पर वाइल का यूज करिएगा वाइल एक कीवर्ड है और वाइल लूप के बारे में तो आप जानते ही हैं तो यहाँ पे अगर ट्रू होता हो कंडीशन तो फिर यहाँ पर वेकअप का हम यूज करेंगे ठीक है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेकअप ठीक है ये लिखा डब्ल्यू ए के ई अप यूपी तो ये हो गया wake up is equal to is equal to लगाना है अच्छा एक चीज और ध्यान देना है वेकअप लिखते समय आपको अंडरस्कोर लगा के लिखना है वेकअप इस तरीके से इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे और फिर यहाँ पर एक फंक्शन हम वापस से देंगे टेक कमांड टेक कमांड ठीक है तो टेक कमांड यहाँ पर नीचे ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है तो यहाँ आ जाएगा और इस तरीके से फंक्शन आप जानते ही हैं लिखते समय हम ये ब्रैकेट ओपन और क्लोज करते हैं फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर ये जो फंक्शन हमने बनाया है ये टेक कमांड वाला फंक्शन है ये देख सकते हैं इसका नाम हमने टेक कमांड दिया हुआ है और ये पूरा जो है ये ये देखिएगा ये इस तरीके से इतना जो है ये टेक कमांड का जो डेफिनेशन है वो मैंने लिखा है ठीक है अब ये लिखने के बाद हमें क्या करना है जैसे ये लिख लेंगे हम तो अब यहां पर ये देख सकते हैं हमने ये वेकअप टेक कमांड इसको कॉल किया है और इसके बाद हमें क्या करना है इफ एल्स की कंडीशन दे देनी है तो नीचे आएंगे और यहां पर इफ एल्स की कंडीशन देंगे तो यहां पर लिखेंगे इफ ठीक है और यहां पर सिंगल टेड कॉमा में लिखता हूं वेकअप वेकअप ठीक है तो ये लिख दिया वेक अप इस तरीके से लिखेंगे वेकअप और वेकअप लिखने के बाद क्या करना है आपको इन वेक अप ये दे देना है और यहां पर लगा देना है कॉलन ठीक है कॉलन लगाने के बाद एंटर करिएगा एंटर करके नीचे आइएगा फिर यहाँ पे ओएस जो मॉड्यूल हमने इंपोर्ट कराया था तो उसका यूज करिएगा ओएस डॉट स्टार्ट अब ये देखिए उसका पूरा देना पड़ेगा आपको और यहाँ पर अब आपको क्या करना है फाइल का नाम देना है और फिर यहाँ पे पाथ देना होगा आपको तो यहाँ पर ये तो यहाँ पर ये जो जारविस डॉट फाइल है इसके पाथ को हमें कॉपी करना होगा और यहाँ देखिए ये कॉपी पाथ का ऑप्शन आ रहा है यहाँ से जाके आप इस पाथ को कॉपी करिएगा और तो फिर अपने फाइल में जाकर के इसको पेस्ट कर दीजिएगा जहां भी आपको पेस्ट करना है इसको इस तरीके से कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दीजिएगा एक चीज आपको ध्यान रखनी है ये सिंगल एटेड कॉमा के अंदर रहेगा ये चीज आप मत भूलिएगा ठीक है और यहां पर इस तरीके से ये दे दीजिएगा यहां पर सिंगल एटेड कॉमा का भी यूज हो सकता है और डबल एटेड कॉमा का भी यूज हो सकता है तो यहां पर हम क्या करते हैं ये जो आ, आ, ये स्लैश हमने दिया है इसको हम डबल कर लेंगे क्योंकि कभी कभी ये एक्सिक्यूट नहीं होता है तो इसको हमें क्या करना है डबल कर लेना है ठीक है तो यहां से हम इसको डबल करते हुए चलते हैं आपने देखा होगा सीएसबी फाइल के दौरान भी ये बात हमने बताई थी क्लास ट्वेल्व के एग्जाम के लिए जब मैं लाइव क्लास ले रहा था तो ये चीज हमने पहले भी बता रखी है कि यहाँ पे डबल करना क्यों जरूरी है ठीक है तो ये हमने डबल कर लिया है और ये पूरा आपको लास्ट तक ये डबल डबल करते जाना है ये स्लैश दो बार जरूर लगाइएगा ऐसे ठीक है और जैसे ही ये पूरा हो जाएगा काम तो फिर हम आगे बढ़ेंगे तो ये स्लैश लगाया यहाँ पे और यहाँ पर भी स्लैश लगा लेंगे और लगाने के बाद अब आपको क्या करना है जैसे ही स्लैश का काम पूरा हो गया तो फिर नीचे आएंगे हम चलिए नीचे आते हैं ये आ गए नीचे और नीचे आने के बाद यहाँ पे स्पीक का यूज करेंगे एस पी ई ए के स्पीक और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये स्पीक आ भी रहा है तो इसी को आप इस तरीके से कर सकते हैं पीक और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद यहाँ पर जो आपको देना है वो दे सकते हैं आप डबल एटेड कॉमा का भी यूज कर सकते हैं नो प्रॉब्लम सिंगल एटेड कॉमा कोई जरूरी नहीं आप डबल एटेड कॉमा भी लगा सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है ये लिखा मैंने हेलो सर तो जो आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं हेलो सर लिख दिया और फिर यहाँ लिख देता हूँ आई एम जारविस जो भी नाम आप देना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल मैंने यही दिया है तो मैं इसी की बात करूंगा यहां पे लिख देता हूं what can I do for you तो ये लिख दिया हमने ठीक है और यहां पे डोमेटेड कॉमा ऑलरेडी क्लोज हुआ पड़ा है तो बस इतना करके और फिर यहां पे अब एल्स की कंडीशन आपको देनी होगी एक चीज और ध्यान देनी है इंटेंडिंग केयर ना आए तो यहाँ पे एल्स देना है लैसी एल्स और एंटर करिए और यहाँ पे आप प्रिंट करवा दीजिए तो ये प्रिंट करवाएंगे नथिंग या कुछ भी जो भी मैसेज इसकी जगह आप प्रिंट करवाना चाहते हो वो दे सकते हैं ठीक है अब ये तीनों मॉड्यूल के अपने अलग अलग मतलब हैं तो यहाँ पर ये जो इम्पोर्ट स्पीच रिकॉग्निशन करके है ये इसलिए दिया गया है <coughs> ये इसलिए दिया गया है क्योंकि जो माइक से हम बोलेंगे जो माइक के थ्रू हम बोलेंगे तो उसके वजह से जो चीज़ें एक्सिक्यूट होंगी वो उसके लिए दिया गया है और ये ओ तो आप जानते ही हैं ओ के लिए है और ये एक और मॉड्यूल है तो अब हम इस पाथ को कॉपी करेंगे यहाँ से जा करके ये हमारी फाइल है और यहाँ से जा करके कॉपी पाथ पे जाएंगे तो ये हमारा पाथ कॉपी हो जाएगा ठीक है अब हमें सी यानी कमांड प्रॉन्ट पे जाना होगा पहला काम हमें ये करना है कि पाथ कॉपी कर लेना है पाथ यहाँ से कॉपी हो जाता है देख ही सकते हैं पाथ कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मैं डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ और यहाँ पर अब हमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है विंडोज आर प्रेस करके ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिएगा डी डालिएगा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा अभी C D dot dot command press करके हमें इस डायरेक्टरी से बाहर आना है जो सूरज नाम की डायरेक्टरी है देन यूजर से भी बाहर आ जाना है अभी हम टोटली रूट डायरेक्टरी पे हैं यानी सी प्रॉम्प्ट पे हैं अब हम यहाँ पे पाथ जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट करेंगे ठीक है तो यहाँ से ये वो पाथ जो है हमने पेस्ट कर दिया और ये जारविस वाला जो लिखा हुआ है ना इसको हटा दीजिएगा बस आप एंटर प्रेस कर दीजिएगा थोड़ा सा आपको और करना होगा इसमें ये सी जो लिखा हुआ है उसको हटा दीजिएगा क्योंकि सी तो ऑलरेडी वहां पे पहले से मौजूद ही है एंटर कर दीजिएगा एंटर करते ही ये पाथ यहाँ पर आ जाएगा अब आपको करना क्या है फाइल का नाम आपको यहाँ पे दे देना है <laughs> जैसा कि मैंने दिया था माई बकलोल डॉट पी वाई बस अब आप एंटर प्रेस कर दीजिए wake up Jarvis hello sir I am Jarvis what can I do for you open Instagram okay sir wait a second your command has been completed sir shut down shut down Open YouTube. Okay sir, wait a second. Your command has been completed sir. Shut down. Repeat my words. Speak sir. Hello and welcome students. We are going to study about AI in Python. You said, hello and welcome student we are going to study about AI in Python. Okay, bye. Okay, bye sir, anytime you can call me. Thank you. Take a break. Okay sir, you can call me anytime. तो आपने देखा कि किस तरीके से ये एआई काम कर रहा है उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एआई पसंद आएगी और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती हो तो इस तरह के वीडियोस के बारे में मुझे मुझे बता सकते हैं कि ये ऐसी ऐसी आपको वीडियोस चाहिए मैं आपको बना के दूंगा ठीक है